Ni kawaida yetu kuzungumza michezo na ukaribisha sana, tuziangazie habari za kimichezo ambazo zinakonga vijio mbalimbali vya soka kote ulimwenguni, na uwezo kuzungumzia football kwa karne hii pasipo kuzungumzia wachezaji kama Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi, na wachezaji ambao tunajua wamekuwa na ushindani wa hali ya juu na wameleta changamoto na chachu katika vilabu vyao katika kupata ushindi. Sasa Superstar wa Paris Saint-Germain uh, PSG Lionel Messi amechangia kupatikana mabao elfu moja katika ngazi ya vilabu na kupachika bao lake la mbili dhidi ya Nice. Messi aliweka rekodi hiyo katika ushindi wa mabao mawili kwa sifuri waliopata kwenye mchezo wa Ligue 1 weekend iliyopita huku akifikisha asisti 298. Nyota huyo wa kimataifa wa Argentina aliyebeba kombe la dunia mwaka jana mwaka 2022 kule nchini Qatar alimpiku Cristiano Ronaldo ambaye alikuwa akishikilia rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote barani Ulaya ambapo alikuwa na mabao 701 hivyo kufanya Lionel Messi kushika nafasi hiyo. Messi mwenye umri wa miaka 35 amekuwa akihusishwa ah, kutaka kuondoka PSG mwishoni mwa msimu huu na mkataba wake wa sasa umemalizika. Maoni yako ni yapi? Unaweza kushare nasi kwenye upande wa comments hapa kuhusiana na taarifa hii.